Ma van az önkéntesség világnapja, és ezt akarjuk megünnepelni. Azért vagyunk itt a Hősök Tere kezdeményezés önkénteseivel és azokkal, akik még ma velünk akartak tartani, mert egy kihívásra hívtuk őket ma estére. Tulajdonképpen ez egy kampány zárása. Október közepén azt mondtuk, hogy szeretnénk elindítani egy 30 napos Hősök Tere kihívást, arra kértünk vállalkozó szelleműeket, hogy minden nap tegyenek meg valami gesztust másokért. Ez nem biztos, hogy segítség. Lehet, hogy csak annyi, hogy valakinek megdicsérem a sapkáját, szólok hozzá egy kedves szót, elkezdek vele beszélgetni, mert mondjuk vadidegen, lehetőleg olyan emberrel, akivel sosem, vagy akiről azt gondolom, hogy biztos nem szólna hozzám. Mindezt, hogy tegyük meg azért, mert közönösek vagyunk. Tízből nyolc ember ma Magyarországon azt gondolja, hogy segítőkész. Miközben tízből nyolcan, több mint nyolcan mégsem teszünk adott helyzetben semmit. Ez azt is jelenti, hogy így gondoljuk, de nem úgy csináljuk, ahogy kellene. És mi éppen ezen akarunk változtatni, azon a közönyön, ami úgy körbevesz minket, azért, mert sokan vagyunk gyakran egy helyzetben vagy helyen. Ennek az az egyik legjobb módja, hogy apró lépésekkel kezdjünk el valamit tenni másokért. Például gesztusokat, ezért vagyunk ma itt. Három, kettő, egy, most! Mindenkinek jól jön egy védő a gyalma Jövőtől félni sok embert gátol Hős vagy áldozat, éli magától Létezik erő, példaérték Lépte nyomon a bátor, gyerünk nézzük Ahol nem halt ki még a jó indulatot Esély van arra, hogy jól indulhat Benned is rejtőzik Valahol egy hős próbás, ki, te vagy a felelés Benned is ott Lakik egy hős léte nyomon a bátor